हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार चेतन भगत के बारे में जिन्होंने हाल ही में अपनी किताब the girl in the room 105 का ट्रेलर लॉन्च किया है आइए जानते हैं उनके उपन्यास के बारे में चेतन भगत एक प्रसिद्ध लेखक स्तंभकार पटकथा लेखक टेलीविजन व्यक्तित्व और प्रेरक वक्ता हैं ये अपने उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं चेतन भगत देश के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय हैं साल 2008 में एक अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम ने भगत को भारत के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार के तौर पर संबोधित किया चेतन भगत का जन्म इक्कीस अप्रैल उन्नीस को दिल्ली में हुआ था वे इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा के उपन्यासकारों में से एक हैं उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं जिनमें कुछ ने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की है जैसे टू स्टेटस हाफ गर्लफ्रेंड आदि चेतन भगत ने कई पत्रिकाओं न्यूज़पेपर के ऊपर भी उपन्यास लिखे हैं उन्होंने करियर विकास और current affairs the times of India और दैनिक भास्कर के बारे में भी लिखा है और आगे भी लिखते जा रहे हैं ऐसा माना गया है कि भगत के उपन्यासों की सात मिलियन से ज़्यादा प्रतिलिपियां हैं इन दिनों भगत अपने उपन्यास द गर्ल इन रूम 105 के लिए चर्चा में बने हुए हैं उन्होंने अपने इस उपन्यास का एक ट्रेलर वीडियो जारी किया है उनकी इस किताब द गर्ल इन रूम 105 के आधार का नाम भी हिंदू धर्म के देवता कान्हा जी के नाम पर है उनके हर उपन्यास में नायक का नाम श्री कृष्ण के पर्यावाची नाम पर होता है चेतन का कहना है कि उन्होंने इस किताब का वीडियो अपने पाठकों को किताब से परिचित करने के लिए किया है प्रसिद्ध अभिनेता विक्रांत मेसी इस ट्रेलर में अपनी कहानी बता रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें उपन्यास का वीडियो जारी करने का सुझाव फिल्म निर्माता मोहित सूरी ने दिया था सूत्रों के मुताबिक उनका इरादा इस पर वेब सीरीज या फिल्म बनाने का है कुछ पाठकों ने उन्हें इस किताब के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए बधाई दी तो कुछ ने उनकी इस हरकत पर आलोचना की और सवाल भी उठाए हैं चेतन ने